Hai happy guys Kali ini kita akan membuat cake buat penggemar coklat Crazy Oreo Coklat Milo Cake Kombinasi antara cake yang lembut, Oreo yang enak, dan Milo yang nikmat Bikin kamu pasti ketagihan Hmm, enak banget guys Cocok buat seluruh keluarga Mantap buat teman ngopi Cocok juga buat kue ulang tahun. Yuk kita mulai. Bahan untuk cake. Telur ayam 7 butir. Tepung terigu 140 gram. Gula pasir 170 gram. Tepung maizena 7 gram. SP 15 gram, mentega 50 gram, coklat pasta secukupnya. Bahan untuk krim Milo. Buttercream 250 gram, gula pasir 120 gram, coklat Milo 50 gram, susu kental manis 50 gram, air 80 ml, bahan untuk topping, biskuit coklat oreo secukupnya, biskuit waffle secukupnya, cara membuat cake Mentega dicairkan dan diamkan sampai dingin. Semua bahan dicampur jadi satu dan dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang selama 7 menit. mentega cair dan coklat pasta, aduk sampai merata dengan mixer kecepatan rendah. Dasar loyangnya diolesi mentega supaya kek tidak menempel. Masukkan ketiga loyang bulat ukuran 20 cm, 18 cm, dan 16 cm. Panggang dengan panas 150 derajat selama 20 menit. Bisa menggunakan oven listrik, gas, atau oven tangkring. Cara membuat krim Milo Gula pasir dan Milo dicampur dengan air lalu dimasak untuk dicairkan kemudian didinginkan. Buttercream diaduk dengan mixer sampai mengembang. Masukkan gula dan Milo cair, aduk sampai mengembang. Masukkan susu, aduk sampai merata dan mengembang. Cara penyajian Susun 3 cake dengan dilapisi krim Milo. Potong dan rapikan sekeliling tepinya membentuk gunung. dilapisi seluruh bagian dengan krim Milo membentuk gunung. Masing-masing Oreo dipisahkan menjadi dua keping. Tempelkan biskuit coklat Oreo di sekeliling cake bagian bawah. Tempelkan biskuit wafer di sekeliling bagian susunan kedua. Tempelkan Oreo di sekeliling susunan atasnya. Berikan hiasan krim Milo dengan squid. Tambahkan sentuhan akhir sesuai selera. Crazy Oreo Coklat Cake sudah selesai dan siap untuk disajikan. Hmm, cakep. Bener-bener beda. Hmm, cake-nya lembut banget guys. Oreonya mantul. Krim Milonya terasa meleleh di mulut.